Что вы южные корейцы, что да. мы корейцы, мы все узкоглазые. А мы и такие, да, то ради, то ради. Через море переплыли и на поезде посадили. 95% государство сделало скидку. привет, это Кёна. Сегодня я у бабушки Тайси. пап Тайси. Я познакомилась через Карина, мою подружку. Скажите, пожалуйста, о себе. <laughs> Я родилась в Узбекистане. Жила в село Солдатское. Вы же кореянка, да? да. Российская кореянка. Тогда был Советский Союз. Советский Не Союз. было, что там Россия, м-м-м. Узбекистан. А, СССР, Но... надо СССР. сказать, да? Тогда ваша дедушка из Кореи, да? Да, дедушка из Кореи, попали... бабушка из Кореи. А, и попали в, в Узбекистан. В Узбекистан. Сначала в Приморье, с Приморья уже их отправили в Узбекистан. Да, я родилась в Узбекистане. Тоже Училась, закончила 11 классов школы имени Герцена. А, имени Герцена? Да. Я тоже изучала в имени Герцена в Петербурге. <laughs> Мне очень интересно. Я из Южной Кореи, я кореянка. Вы кореянка. Кореянка. Но... Из Узбекистана. Узбекистанского происхождения, да. Узбек... Можно посмотреть вашу фото? Да? Конечно, <laughs> пожалуйста, Просто, а, когда я посмотрела старые фото мои бабушки или дедушки, все пон это Корея. Угу. Ну, вообще образ одежды и пон это очень сильно отличается. Отличается. Да. Я хлопок собирала. Почему нас, хлопок собирала? Ну, нас э, отправляли на работу, угу. когда учились в школе, мы имели право ездить на хлопок. Имели право? Да. Ну, если такой труд. <laughs> Месяц помогали государству. Работаешь хорошо, угу. все нас любили, уважали. Но а да, если... когда работали бы. Да. А, а если <laughs> убегаешь, вау. было немножко время другое и было строго. Из Южной Кореи как в школе не изучают а, российских корейцев. Угу. Почему они попали туда? И многие молодежи Южной Кореи думают, российские корейцы похож на американские корейцы. Можете рассказать, а как туда попали, как корейцы там выживали? Ну, мен менталитет был один и тот же, что вы южные корейцы, что да. мы корейцы, мы все узкоглазые. А мы и такие, да, ну, такие вот. <laughs> А, Смотрите, а, не, никак. Живешь в каждой стране, уже приобщаясь к тому строю, в какой стране ты живешь. Mm -hmm. Мой папа работал в колхозе Ворошилова э, бригадиром, выращивал кинав. Долго-долго в ДНХ стоял. А он, и он говорил по-корейски тоже? Он и по-корейски говорил, и по-русски говорил. Они приехали в Узбекистан. А. Не только мой папа, очень много корейцев-переселенцев было. А, а почему корейцы пересели в Узбекистан? Ну, с Дальнего Востока их переселили в Узбекистан. А это Сталин так делал? Наверное, да. <laughs> Корейский народ себя так показал, хорошо. Все их любили, уважали. Даже узбекистанцы? Да, они занимали все хорошие должности. Корейцы много были в Узбекистане? Корейцев было очень много. Если их пересели, да? Через поезд? Ну, поезд, через море через море переплыли и на поезд их э, посадили. Из Приморской на поезде до Узбекистана. До Узбекистана. Но ну, это же очень далеко. Ну, далеко такая была дорога. Вау! Ну, даже самолетом тяжело. Когда <laughs> <laughs> самолет не летал. Слышала, в России раньше говорят мало азиатов, поэтому как-то была дискриминация, либо какой-то плохого, а у вас не было, когда вы изучали в институте? Ну, после, когда уже в институте учились, тогда у нас был Советский Союз, а. могли дети учиться где хочешь. А И за границы могли учиться. Я вот 46 -го года а, рождения. А, 46-го? Да. Тогда было такое время, что все все родители хотели, чтобы дети получили высшее образование. А, вы вышли замуж за корейца. Я вышла замуж за корейца. <laughs> А где муж? муж? Это муж, да? Да. Да, вот это, это муж. муж. Это я, это Люда. А муж, это где? В Узбекистане, да? да? Ну, я вижу а, много корейцев. Они вышли замуж или женились на только корейцев. Это почему так ну, было? Это потом уже выходили за другую нацию, разрешать. А, -а, -а. а тогда корейцы, они держались за то, чтобы свою нацию, что ли, сохранить. А -а -а. И только корейцы могли за корейцев, но не за родственников, не за двоюродных, а. ничего. Однофамильцы не могли выйти замуж. А, ну это наша традиция. Обязательно. Наша национальность это кореян, Южной Кореи. И как вы думали о нас? Конечно, да. знали. Я почему знала про Южную Корею? Папиным знакомым приехала сестра. Из Южной? Да, с Кореи. Тогда мы познакомились. У нас разговор совсем другой был. А вы говорили на корейском языке, она тоже говорила а на, на корейском? на хангукском языке. А, -а, -а да, хангукмай. Мы ее не так понимали, но мы на нее ходили смотреть, как на диковинку. Они ну, разговаривали ну, совсем на другом, да, языке. другом языке. Но все равно было доступно. Наш дедушка какой-то националист все равно был. Когда мы с ним разговариваем на русском языке, он притворялся глухим, а. э, внимания не обращал. Кричали его кушать, а он не отвечал. А потом я ближе подошел и говорю, «Китимесио!» чонзым часио. А, А он 점심 говорит, 드세요. По-корейски говори, я все скажу. <laughs> Этого как вы думаете, как будет Южная Корея или Северная Корея? А, Например, мы знали, что Северная Корея немножко беднее Южной Кореи. <laughs> Да, так думаю. Да. Потому что есть Южная, Южная Корея, Корея. капиталистическую страну. <laughs> Ну вам интересно было ссылка? Ну, конечно, интересно. Интересно, Корей. чем какой интерес был? Что все равно они же кореи, корейцы, и они же они корейцы. Да, да. Да, Для нас было это интересно, э, интересно да? как они там живут. Ну, Что вот, кушает? Да, вот <laughs> хотя бы это. <laughs> Но... Вы когда были первый раз в Корее, это сильно отличалось от вашего имиджа после того, как вы реально прилетели к, Но, ну, к впечатлению? Что мне очень понравилось, скорее тем, что очень чистый город. Потерял свою квартиру. Я остановила, кричу, полиция, полиция. Человек 10 остановились, поли полиция. И я хорошо не могу говорить, но я хочу сказать, что народ, конечно, чуткий добрый. Когда я пришла домой и говорю, господи, я здесь не потеряюсь. А здесь совсем другие стаканы. Да, у нас... Бухтылки в другую, бумагу в другую. Тут, наверное, все будут думать, что вы просто из Южной Кореи. Так и думают. да. <laughs> пирожки испеку, печенье. Она говорит, ой, у вас другой хлеб. А, -а, -а, -а. отличается. Что вы приготовили дома в Узбекистане? А, в Узбекистане? Корейская еда? Конечно, корейская еда. Ничего корейского не было забыто, потому что дедушка, бабушка были. Они сами делали вот это тынджай. Gochujang. Gochujang. Кимчи тоже? тоже? с родственниками делили. Кому 500 килограмм давали, кому, 200. А? В корейский язык вы сильнее разговаривали? Конечно. И песня тоже вы? Конечно. То ради, то ради, то ради. Это в Узбекистане? В Узбекистане бабушка, мама а, поет, а я слушала. Мы что могли, то уловили. А, вы все равно в Узбекистане росли, но, но традиции держали. Все ее держали, да. это так приятно. Сейчас у вас виза Тогда какая? Не тяжело было попасть в Корею Южную? В Корее нет, вот дочка приехала, и я приехала, я F4 у меня. А они сразу давали? Визу? Сразу дали. А в России давали? Да, до сих пор есть родительские документы, а -а -а. свидетельство о рождении. Папа у меня 12 -го года, и вот эти документы... Года. Эти документы брали у нас, подтверждение, что мы... Э, Корейцы. За 4 тогда вы можете жить и работать тоже? Ну, уже 75 ну, лет. Мне так а хотелось а тоже. Да, мне так а хотелось. Папа мечтала. Силы много. Ну, мы поработаем. Я приехала в Южную Корею. Это Бог, наверное, сделал. Бог меня послал в эту Южную Корею. У меня вдруг заболел желудок. И пошли, когда в больницу, говорят, а что такое, какая болезнь? И она сказала, у вас рак обнаружили. А. Сказали, конечно, мне было грустно, а, но я была так уверена, что я приехала в такую страну, где мне не дадут умереть. И когда назначили врача-хирурга, какой-то хороший хирург, очень, говорит, такой грамотный врач. Я говорю, да они тут все грамотные. Все сейчас-то. Да вообще у меня нету рака. А! да. Друг действительно такой хороший, как друг. Вот. всегда улыбается. Корейские. Корейские. Да. Лечение дешевое. Лечение дешевое, Кастаров Потому что, он, да, я же на учете стою. Какой? 95% государства сделало скидку 90... на операцию рака. 95% скидку на операцию рака? Да. Это так хорошо. Да, это государство О. так помогло. Прихожу, у меня некоторые лекарства 2000 стоят. 2 доллара? Да. А дальше вы хотите еще жить в Корее? Ну, пока вот живу, мне Нравится. Конфликтов ни с кем не было. Встретила я в Южной Корее Бога встретила. А. Спасибо, что вы так участвовали в канале. Будьте здоровы, будьте счастливы, все-все-все, всего хорошего. Спасибо да, вам, спасибо. что приехали к нам а. специально. Спасибо очень-очень вкусно готовила она. <laughs>